Iji ah, tanya anak teman-teman ke putih bino ke di bino ke anak teman-teman. Oh mah anak pa. Oh ini dia rumah tepung ini ni deh. Oh mah cuaca, bila yang mesti tahu mengajar tinggal ni. Ayah ini tepukah dengan kerja ikut radio yang intan itu anak lulu. Iwa hantu dari dalam ni tengok ke kipan leh. Hai radio itu juga pegawai lung eh dah dah tengok tanya anak lung eh bukla. Alah hai kah kipan ni orang tu kau kan tu. Ini pun lulu. Radio go mesti dicok si atu anak lulu ayah. Ini dah pegawai. Hai bekakli bekakli bekakli. Pegawai tak kau bila tak kau. Hai kau pun kau bila kah. Kalakolongan manghai. Memang dah tengok. Ano buah ayah hai. Buah tanah kan. Garu gepuga radio, you puga balung ana lulu. Long ana long eh dari Islam tapi uno mengo. Mergo kaho. Kalakolong yala. Oi. Na pak ma ni na mano. Ikak mana mana kai. Bergaduh, kerelak kena, kerelak gede. Sejak kena, sejak gede. Hantu ngot, jiban tak eh. Ingat cewek baru. Uh, anak tipu, uh, eh, iba api baru. Sip lega, tengah kerja. Ayah! putar ni. Nak urung ai pak nak pegak radio ai pak eh. Di luar ai pak. Oh, ai pak tapi lo di luar ai pak eh urung ni. Lo nabut daku. Makanya malam kae, bagi dok ya kena kaya gede. Ai pu boleh ni. Ni sao ni dok. Ai lo ngawa perempat, awak pu empat dok. Awak balu ni. Cok cok ya, cok ya. Ale uro kan ada radio. uli cipan hilang juga. Dok nak tenang pegak radio? Hilang. Hah? Hilang. Nak tenang pegak, cok pegak gua pedah dua. Cipan dah pegak ni. Gelung Muno. Hai. Ikak tenang kerja apa nak? Tenang. Nak nak tenang kerja cok belum kau pedak. Hai. Ikak pun tenang kau kau ikak eh, buat. Hai. Ere niu. Kau menang ka apa kau buat tu jiga. Mana makan dia? Motor. Nak cok dia pergi ke pokok dia. Ipar mau pergi dia. Bareh nak bareh dia. Bepet. Yo, bepet. Onyan gengkah juga. Dah kerja dia. Kubunya boleh. Habis kerjanya pun kat timbak-timbak tu kau ni. Pokok timbak ada yang. Kita cuma kau ni. Cuma kau ni. Alah, duki, duki, duki bangai. Tak penuh antara-antara. Enggak, duki, duki bangai. Ha? Yang bangai kah? Kacapang pang ha? Menung, yang gelega. Allah, Rabi. Mewah Melayu rumah, Hati Madi. Gua buat okey pun buat inuhan. Alah kau menan, bang tulang pecah-pecah ni. Nyo tambilang pun nak merempak si Irwan, kakak krip kan nak merempak. Apa khabar Irwan? Apa kita? Sehat? Insya Allah sehat. Ah, hmm. kan, jadi kan? Hmm. Jadi kah pada umur aku kau sudah sudah dua kali trik kan nama rupa Jadi pun ahai nak sampaikan. Jadi iji minat dah ini ikut festival. Uma beleta uneu bukana lah, yo eh, tadu kedo tu. Jadi bersedia dua untuk kemenangan kamu lu? Insya Allah. Jadi mana lah. kan? Belum di makarak nak tu radio ya. Bila bilagenya, jadi makarak aji kan? bang kali kali lagi bang gabut tu dia aku pergi cewek je jap kena dia halo hilang tu cewek tu cewek pun ayo pasti tu ceweknya dia baca baje sekre cuma salah betul satu anak pakai anak tu tak tahu yo nak pun Umar tadi punya sehat di lah tapi aje-aje Kalau pergi Umar pergi ke dua lungai Pasti je no. Balung dia dah Bila lumpur Umar oh, nak Saya santai ke aduh ah? ha? Hanan tepu orang Kibang hanan tepu Bagi lung senang orang Hanan tepu Kibang hanan tepu Oh nak jak ke orangnya Orangnya Bukan cewek je Ijak, ijak kena Kucur radio Eh hai Setelan ni Hana ni berarti? Cewek tu, cewek tu. Nah, yang jauh berusaha asyik mentamnya. Hana ni tipu. Hai, sinang yan, kena cowok aja. Ya penting kalau dia mau Kita nak kahwin tu. Bengeh cowok Haji. Bengeh bengeh gede yang penting. Hai, Dino kajak ulikot gede baik kala buka abang. Kajak cemang koi Nalung-nalung ilong nunya uliko Ana pelai ron lagi hana masa muda roka. Iba nama masa muda bagah bacut bela tak abang. Gede. Ilong oh, nak tamam dalam. Ana de pengeh de. Ilong belum senang guna abang no. Dengar ilai ilong buka. Ilong hmm. eh, nak jauh ulikot. Kah kajak aju gede. Ilong eh, jauh aju beror ni. Kajak. Long jauh ke untuk bergelih pak? Hanya kerja kerja ni dah dulu buat aduh buat santai raya hang ali. Lagi ana masa muda tu anu. Oh bang, datang balik. Hmm. Jadi bang kan? Gonyan hmm. ah, biasa lalu ke Babesia. Neman. Neman. Oh, dia dah enak. Neman, makasih bang. pakai radio. Tapi radio tinggal di rumah. Bisa nggak? Hari ini tapi nggak bisa karena nggak bikin radio. Tunggu dulu lah. Oh, kenapa? Karena lagi tunggu cewek saya. Oh, cewek di mana emang? Yang di depan ini. Lama. Ini dari sapu, makanya tunggu aja di sini. Dulu lah yang benar nungguin Ade, Gak salah. Gak ya bang tunggu Ade. Masa sih? Yang benar. Gak salah lagi tuh. Iya udah sih tadi. Abang tunggu. Kalau gak salah pulang Jaga abang. Masa sih? Iya. Gak bang. Percaya. Saya kesini mau bikin radio. Wah, ini bikin bisa, radio hari ini. Hari ini nggak bikin radio. Abang tunggu Ade. Mau kemana Ade? Ya udahlah, Ade mau pulang dulu bang. Ya janganlah. Paling pulang. Capek saya tunggu di sini. Bang, besok kita jumpa lagi Alah, loh bang. udahlah bang, udah. Ya, ya, besok jumpa ya. Ya. ya. Bang, katanya. Alamak. Udahin nama yang. Tapi home, kang lagi nggak belajar bay. Bayi mana ada yang Nampak, kadang lehat. Tapi yang namun po, pajok no. Pajok no, ini. Ya. Jadi kan dulu ada yang marok. Alam harmoni, alam harmoni, ni lu nggak meninggal. Konero ke hayang yang tanya. Nekma. Nekma. Oh, Masa angkat duri ke? Rumah Nekma nak dulu kami ke Baba di Panga. Ah? Oh, daerah ini? Hmm, daerah ini. Ya, cukulan. Ya, menyatakan lah kapan kita mau pulang kan? Ujah buat dong, belum tu. Bujak makan apa tu? Ah. Untuk kakak ikan kenan? Kaji? Ini lah anak awaknya yang mau Oh, menyamanan tadi. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. eh tapi ke nak mi asai kau dua minggu kau ada jauh jumlah mana lah oh. Ada yo. Oh. oh mi abu no longin ji kai tapi ngangan ji tapi ana luntup ko hoi ja. Kan yo ya, ji na lagi ha. Hom oh, ya ah, ana luntup ku. Ka ku la munan kora. Ayak ku kan, nyo ka he ko ja ja esra lah ba. Ji ya. Hai bukan ni mi. Makai tadi yang baik. Ah tadi tu. Oh ni ada kerja yang mamak, mamak tu tu. Ada yang nama, ada yang mana? Kepala, kibang yang ni kaya tu bi. Rumah haya. Tapi kan kaya pula. Oh, dua minggu. Naik lah, pegah? Eh, pegah mana-mana anak ni. Tapi je nak ikut festival. Tak pernah dia tu. Jadi, punya Hana je ikut festival ke pun ada dia? kata dia? Punya mana tak pernah dia. Ah, kadang dia tu kaya. Oh, kaya dia mana ni. Lung pergi lung lagi serah cukup kari tu. Ya, Ah, oh, mga kibat. O, oh, yahay pika bungi. Ha, ah, dato ang puti ma. Ma, yung buha dyan nga si Adyo. Papa, lo. Muno ka, Adyo, tibit nyo ka, alam. Kiba niya mga guwaya. Tago kong tabo tabo. Ay, tapi ke ano yang menghina. Mana pun mak sebab lonjak si asaga. Hmm, kakak lagi kan. Begagak bateri wo kan. Jet mak. guys, kami dari grup Cinta Fajar Production. Jangan lupa subscribe channel kami yang di bawah ini agar kalian tidak nggak ketinggalan video-video kami yang berikutnya. Terima kasih.